Message? Pasalamat. Unsay mensahe nimo kang Fernando ga Edgar? Oh. Kaya ako ipadas Facebook. Ah. Uh, Ayaw, pasalamat. Idla. Amo ka ko. Pasugod na. Hello, diha, ando, tagang salamat sa imong pagpada sa among di paabot. mm. <laughs> Nga, yeah. it careful. Mm. Gagar. Ah, nas ah, papali mo nangamusta nimo diha. O unsa na ang inyong mga maayong lokasyon diha karon? Idna. Ah, idna. Hmm. Idna. Ah, dai, idna. Salamat. Maayong gabi diha. Oh, salamat sa inyong pagluod sa amo. nalingaw mi nawag tanga mong kaliwat ka karang kami nga kay tay dugay-dugay na matang makita idi Howdy, kumusta diha? Wabay hang over de. Daghang <laughs> salamat inyong pag pakita na mo dire. Nalipay mi. Kaliwa ng pandemya. Mayroon tagwa na ning kuan ba? Kana ano ni? Pandemic. oh, wala nga. Taglugay na makita. Hmm. Kang, isa doon si, asawang Fernando si? Janet. Janet. Ah, Janet? Hmm. Ang mga apo. Janet, mga apo. Kato si Maripe. asawang Edgar. Hmm. Maripe. Janet, si Maripe. Ah. Hmm. Kok pematu ya anak wa ya po. Ah si Janit. Oh Janit. Hmm. Mga nah, kaliwatan. Ya. Si meripi Si Janit unsay minsay mo Janit? Ah. Maripi. Edgar, Janit. Kumusta kamu diha? Asa na inya mga kahimtang ro dia Gipada. Og Kandalan kayo. Kanang tagdanon untuk kita Ah, Kagaling akong tungo, mutong tingog, magbati niyo diha. Uh, ra raog, nagkanta nagkarool. Bisag layo, pero doon. Maripi. Uh, ang lot. Maripi. Kumusta kanyang tanan liha, ang mga bata, laban ng mga kaluha, kaluha o hangtod ba karon sikad datong bagong tuig nga ya. malipayon baka no na ang inyong kahimtang diha kaya aron nga kami po dire nga kabati ah, pa po nag amo po dire nga maayo ang inyong mga dagan sa pangyabuhi diha ah, salamat kayo ang apo ni mo nga Edna si Idimi, Idilin, I, Idina. Aw, oh, apo. Mm. Si yung apo pa yun sa to si Edina Pulong. Nando. Oh. Makakita niya mga bata. Facebook ka na to, gabi man ang kuan, ngarong oras ha. Hello. Oh. Hmm. hmm. God bless you. Hmm. Alas dosi. Video? Video. Saya message? Atau at atras gamay kay mahayag nga agtang. Deha atras gamay. Okay. Ha? Mensahe. Ha? Mensahe ni Fernando kay pa pada. Sa Fernando? Oh, na naman sila internet. Na naman sila internet. Na naman sila internet dito. Kumusta mo diha? Ah. Maglawas. Ah. ah permanente. Kanang. Nay. Mo. Mabati na dito rin eh. Mabati. Oh, bati. Ipabot mo nga sila. Kinaman sila internet. Ah. Ay, hello Fernando. Kamusta na? Kamong tanan, kumusta kaninyo diha ug maywa ang inyong kahimtang? Kung kami ang inyong balusan, uh, haliara mami, pero aduna kami problema nga gibati sa mong kalawasan. Hinay, hinay na ang panglihok. Atong pagkusgan? Ha? Diba, ang among Kagod. Yung amang panglawas. Di na magibutan on. Tiguang na magyot. Maniroon nga. Na kami sa mong mga Oh, nagkasi kayo lagi hapon. Kaya mientras sa uh, lugwayan pa kinabuhi, ah, uh, ano lagi hapon. Mag-antos lang hapon sa mga... Kamingaw? Mga kahintang nga mo ay among naandan <laughs> pobre <laughs> ato okay. Eh, pobre nga ruhay pobre nga haruhay na dato nga nagkalisod-lisod ah kay ang haruhay oh wa may pan wala may may problema sa kanang haruhay abot usa haruhay anak ang dato, wala man. Ang dato, yun kasi hindi magka-stress. Di man intahan may yung mga dato. Datos Dili buba. po daruhay. Mga po na, mga po niya po. Ang pagpuyo. Uh, haruhay. Na may gikapuyan. Oo, oh, haruhay nga. Hmm. Way away. Hmm? <laughs> way away. Walay away. Oh, way away. Walay away. Hmm. Walay away. Hmm, mo na haruhay. Mo na kuan. Muna Munay haruhay nagpuyos kalinaw. Oo. Mao na among kalipay lang po. Kay eh, wa mo may away dere. Wa yun. Sige na nga mo. Munay nagkahigugma ay nag-Valentine's Day oo. atong wa nag-uban gyapon sa Mm. Valentine's Day. Mao dili ang among ah, pagpuyo dere. Nagkahigugmay gid mi. Oh. Kuhay away sa gamay. Kaya <laughs> eh, lisod mo na mag-away, nalisik pa pa. Tiguang na, ah, ang uban na na, maghigog na. mm. <laughs> so muna dat uh, ah, pobreng haruhay. Mm. Pobreng uh, ah, haruhay, haruhay. sa Nagpuyo nga malinaon pag sinaptanay sa mong gugma. Mm. Wala. Sa, Isip ba nag-asawa? Ba nag-asawa. Ingon na ang mga haruhay sa pagpuyo. Dili haruhay sa financial. kana mga kwarta. Ah, butang. Sila, butang. Mga ah, butang, wala po may butang kay parang mga imported. Mamutang sa pobre. Ya, Mo na yan among nanda sa akong kinabuhi. Pagpuyo na yung mundo. Okay. Kami nga o. Kisang apo imong kan, kauban din yung imong paulion. Ay, silang tanan? Sila mo kuno mo ambot po. Sila kuno ng tanan. Ambot na po ka kaya na may pan. Kaya ay. Uh, di mo pa largahon yung mga saklanan Japon. Okay. Nah. Ah, menurut mau nih. Bantai ke dia kayak aku di pada sa Facebook. Wala naman sila internet. Good evening. Pasyon. Ha? Minsay. Message ni Idilin. Ito, kanon ka na... Masay mo i... Ma magkwanta... Mensahe. Mensahe. Eh, kasi ito, Idilin. Idilin. Idilin. Oo. Ay, Idilin. Maghapon dia o happy birthday sa imo. adlaw karon nga natawhan salamat nga ya. dinaot punta sa hagaan patag taas nga kinabuhi hantod nga ya, sa sumad mo ng Japon birthday na lang po Japon wala sige nga punta nga mayong panglawas nga diha karon Ah, sa imong anak po nga gibordihan sa nga nato. Ah, uh, wa man ni anak uh, awa ba pa kamanguran oh uh, di ay uh, ah, maulay Nara, eh. padayon sa imong pag pagtuon aron mulahan pag sunod mga tuig aduna na kay maayong kagayunan nga makabot pinagi sa imong pagpanin kamot imong pagtuon mo na nga kinahanglan magbinuotan dili uta mag uyab-uyab <laughs> dili may na uyab-uyab mintras napata sa napaka sa taas pang panahon na imong kabutunan tama ito magamping ka kanunay sa espirituhanon ha? Spiritual? Spiritual guidance. Imong pagampo ni Igelin. Ah. Uh, lahat nga tagan ka o lugway hataat. Lamdam sa espiritu. Ramdagan ka sa espiritu. Simto. Nga unta maka amgo ka sa mga dautan ug maayo. O kana pili o nang maayo dili nang dautan. Kay Reason man po niya magdautan ta kadi mata wa pamanta masayod og unsara ang atong eh. kantang basta nga ampo kanunay sa Ginoo. Karon nga magkabot mo katong imong oh, oh, eh, malampos ka sa imong pagtuon. Mo na. Sinanglan amping yun kanunay. Mona. Jadi ka malimot pagampo sa Ginoo aron ng katabangan sa ibang mga pag paningkamot pagtuon hangtod nga matapos niya nga uban makakuha na kog ka og uh, matawag na to professional. Kurso ừ. <laughs> na. kusira kaya mo para eh, mm. ra malampos gani ma naman na sa may naman yun ang yan plano niya oh waktu kay bawang abot ka hmm. abot nga message ini ang akong putpot akong ipadang ini nga ini kahuman na Kay, mao man ka gihapon. Tagsara hmm. man ka gihapon. Mm. Ang ila di ay. Lagi baligya. Naman. Palit bago. Ah, message. Dawa eh, magkulit. Istorya isid na to. Ha? Istorya isid na kaya ako maning ipada nga idna inigabot abot na ko na ang ako lang ko kuaniin na nga magsige siya tumar anang santon. Mm. Noong kwarta among nakuha ang kwartang Crispin, 250 rin na sobra mo na yung gihinay-hinay palit kong isda. Peting halata mm. Kaya nagpalit lang kong kamar namon duha Kristen. Oo. Oh. Kay nangatol man na siya ay ano siya. Mm. Mora. Tuon ta mig doktor niya ang sao man hindi man magpamaka kadto. Mm. Okay.